es con nosotros. Jugando videojuegos, de repente me morí. Cargué la partida y volví a empezar. Y enmendé los errores de mi vida la cabeza y no puedo dejar de pensar que la vida real es mucho más incierta y no hay partida para cargar. Ahora entiendo detenidamente las la vida eterna. Hey, ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo te va? Bien, bien, canal. Oye, canal, ¿me puedes explicar esto que dice aquí? Sí, claro, cómo no. Mira, este pasaje de la Biblia...